капитализмнің бір ә, теріс жері жаппай бай болсын кедей болсын бәрі бір нәрсе өкпеді бәріміз әйтеуір бір нәрсе өкпе деп жүрміз да жағдайыңыз болса да болмаса да бәрі жағдай болғандардың да өкпесі бар жағдай жоқтың да өкпесі бар бұл жаңағы қазақта сөз бар ғой қанағат деген сөзге қанағатты тереңірек қазып көрсең арт жағында үнемдеу шығады бәрібір сондықтан біз үнемшілдікке көшпейінше біз ренжіп жүре береміз әлемдік ғалымдар зерттейді да алып келеді ә, ең аз шығын болған қай дәуірде деп соғыстарда сол исламизм дәуірінде дейді ол не болған ол кезде үнемшілік білген сондықтан біз былай келіп екеуін қосайын десең қазір үнемдемейтін орта қайда пайда болды фанатизмде пайда болды фанатизм деген не біз біреудің жақсы жүріс тұрысын көреміз біреудің артықшылығын көреміз біреудің ысырапшылдығын көреміз соны бойымызға сіңіріп алу ал біз үнемдемеуді содан бастаймыз біздің көршіміз көзі аса сонымен жарысамыз жаппай мен өз бойымда қаражатымды есептеймін бес пайызынан асырмай көлік аламын он бес пайызынан асырмай э, үйге тұратын орнына жұмсаймын бұл қандай неден шығады егер сізде қаражатыңыз жарайды 500 жүз мың доллар қаражатыңыз бар деп есептейік біз жүз мың долларын көлігін мінетін болсақ жаңағы лексус болсын басқадай болсын бұл ысырапшылдық үнемшілдік емес неге өйткені біз көлікті аламыз үйді аламыз елу пайыз қаражатымызды жұмсаймыз да соның бәрін қайтып банкке қоямыз қайтып аламыз өзіміздің керектенген дүниемізге өзіміз қаражат төлейміз айландырып жаппай бизнесмендердің жіберетін қателігі мынандай ә, ақша тауып тұрған кезде көп жұмсайды құлдыраған кезде төмен түсе алмайды бәріміздің бойымызда бар қазір әрқайсымыз айында екі мың доллар тапсақ автоматически мың долларын жұмсап жібереміз мың доллар тапқанда да мың доллар жұмсаймыз тоғыз жүз тапқанда минус жүз долларға қарызға батып қаламыз бұл біздің бойымыздағы үнемшілдіктің жоқтығы да қаражатты басқара алмауымыз